Gracias, presidente. Temos denunciado reiteradamente nesta Cámara ao longo desta legislatura que remata a situación das condicións laborais do Servicio de Prevención e eh, loita contra incendios forestais. Un servizo que a día de hoxe sigue a contar con dispositivos totalmente fragmentados e cada vez máis privatizados e menos profesionalizados, con ausencia de mando único que vai en detrimento da súa eficacia. As denuncias sobre a falta de medios materiais humanos na loita contra incendios foi tónica nos múltiples incendios forestais que arrasaron Galiza durante 2015 falta de EPIs necesarias para actuar fronte aos incendios, deficiente estado das motobombas, precarias condicións laborais das, precar das brigadas forestais, con xornadas excesivas, maquinaria obsoleta, golpes de calor, etc. A Asociación Profesional de Bombeiros Forestais segue eh, a denunciar nos medios de comunicación a privatización, fragmentación, desprofesionalización e precarización do dispositivo establecido pola Consellería de Medio Rural para este verán. Afirman que a fragmentación que implica unha diminución de eficacia á hora de enfrontarse a un incendio forestal pola dificultade de organización e exixen que o dispositivo volva a ser único e público baixo a adquisición ao Servicio de Prevención de Defensa contra Incendios Forestais en Galiza. Reclaman a recuperación das brigadas helitransportadas que están privatizadas xa que a súa privatización non supón mellor algunha e fragmenta o servizo. A Propiga denuncia tamén a precarización do servizo, as diferentes condicións laborais, salariais e de contratación entre os traballadores en función da exclusivamente da súa dependencia laboral. Se haga, administración, empresa privada, dous terzos dos traballadores teñen contratos temporais de tres a nove, e nove meses, mentres que a metade son interinos. Os procesos de selección das institucións e empresas son diferentes e arbitrarios, polo que non existen uniformidade nos méritos, experiencia e probas exigidos, o que ademais de discriminatorio supón un grave risco para a vida das persoas seleccionadas e das brigadas coas que traballen. Polo que fais imprescindible proceder ao recoñecemento da categoría profesional de bombeiras, bombeiros profesionais que poda actuar como autoridade en situación de incendios forestais, garantindo ao tempo unha maior eficacia eficacia nas súas funcións e o acceso á formación específica necesaria. A lacra dos lumes forestais que sofre Galiza ten unha relación directa co abandono do rural, polo que a política antincendios é inútil se non se conta con este factor. A memoria anual da Fiscalía resalta a proliferación de lumes nas contornas periurbanas, aumentando o risco para a poboación en contraste coa falta de plans de emerxencia que inclúan a autoprotección fronte ao alto, alto risco de incendios forestais en Galiza. Esto día propia Fiscalía, por moito co Partido Popular, nega a realidade. A fiscal de Medio Ambiente de Ourense, Carmen Eiró, confirma que os incendios alcanzan cada vez maior intensidade co que sobrepasan doadamente os esforzos dos servizos de extinción e ante a prioridade da seguridade das persoas, a extinción queda relegada polos plans de evacuación o que produce unha demora no ataque ao lume nas horas máis decisivas. A fiscal resalta que a falta de prevención é un problema fundamental que está relacionado co aumento dos incendios de grandes dimensións e descontrolados. En Ourense, Batefogo, unha iniciativa social posta en marcha e Manzaneda para combater os lumes forestais ten como obxectivo último reverter a dinámica de abandono do rural fundando as súas actuacións en cuestións como a xestión participada do territorio, a construción de iniciativas productivas e de servizos ligadas á sustentabilidade que dean emprego no rural e fixen poboación, aposta en valor de prácticas e coñecementos tradicionais ou recoñecemento cultural e patrimonial patrimonial, porque só a recuperación do rural, só a recuperación da actividade agraria pode parar esta lacra de lumes. Considera que o problema dos incendios en Galiza é un problema de pirómanos e simplificar o problema e considerar que temos a tasa de pirómanos máis alta do mundo. É certo que Galiza ten un sistema de saúde mental e asistencia social a todas luces deficiente para facer fronte a problemas psicosociais que, segundo os expertos, están na orixen da conducta pirómana. Mas tamén Galiza carece dun servizo de prevención e extinción de incendios capaz de realizar tal función por falta de efectivos humanos, da precarización das condicións laborais e da falta de coordinación e da falta de material axeitado. Pero a proliferación e o impacto son maiores maiores nos incendios forestais debido ao abandono do monte e ao despoimento do rural. Imos apoiar esta moción do BNG a que presentamos Sin embargo, unha emenda a que independentemente de que se acepte ou non votaremos a favor da, da iniciativa porque hai algo que a min realmente me me alarma e ademais co que eh, tomo como unha reclamación incluso persoal. Unha, que todo o persoal que se enfrenta a un incendio dispoña das EPIs e de todos os medios necesarios para facer fronte ao lume sin arriscar a súa vida e, por outro lado, que o persoal deseaga se lle aplique o quinto convenio colectivo porque é unha indecencia a situación laboral en que a xunta mantén o persoal deseaga E, polo tanto, tanto, a necesidade dun plan plurianual con calendario e con orzamento para dedicar á prevención de incendios forestais. Nada máis.